бүгінгі күні елімізде үлкен оқиға отыз жыл егемендік еліміз алғаннан бергі жаңағы ең кемел шақта бүгін мәжіліс депутаттарына біздер дауыс беріп жатырмыз Қазақстан халқы бүгінгі күн сондықтан елімізге өте алдымызға қойған елбасының президенттің қойған бағдарламаларына жалпы ел халқының бай қуатты өмір сүруіне арналған өзіміздің әр еліміздің халқының әр адамның э, абыройлы міндеті деп ойлаймын әр партияның осыған дейінгі бағдарламаларын оқып э, қанықтық сондықтан мен ойлаймын алға қарай кемшіліксіз әрине еш болмайды дегенменен әр халықтың әр адамның өзіне байланысты деп ойлаймын ел саясатын жаңағы еліміздің алға қарай өркендеп дамуына бүгінгі күн үлкен үлес қосады деген ойым бар